ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਉਸਵਾ ਹਸਨਾ ਪੜਿਆ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਮਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਦੀਨਾ ਅਬੂ ਦਾਊਦ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਹਦੀਸੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜੇ ਕੋਈ ਖਲਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਮੁਬਾਰਕ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ ਉਹ ਕਦੀ ਉਸ ਗਲੀ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਨ ਕਦੀ ਦੂਸਰੀ ਗਲੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗਲੀ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਖੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮਾਈ ਦਾ ਮਾਈ ਔਰਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਲਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਨੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਸ ਗਲੀ 'ਚ ਬੁਲਾਏਗੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਉਸੇ ਗਲੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਹਰ ਅਦਾ पे है जान फिदा मुझे हर अदा ने मजा दिया कोई तुझसा हुआ है ना होगा ਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਖਾਲੇ ਕੇ ਹੁਸਨ ਅਦਾ ਕੀ ਕਸਮ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਮਾ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ